你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello，观众朋友，大家好，我是大师。OK，现在玩游戏是《侠客风云传前传幽冥录》。那我们现在玩的主线关卡是阿比岛天意中南违。丰都黑总军事激战过后，杨方元气大伤，所幸突然现身的佛母为丰都带来了复苏的希望。与此同时，阎罗深感自身功力尚有不足。呃，哦。 我看，然我看文字，看到下一行，决定回归阿比岛闭关修行。随着时光一点一滴的流逝，命运的转捩点也悄悄到来。OK，紫言单身啊，紫言单身。闭关后又是一阵时光的呢。判官如同往常一般巡视着沿岸，然而今日的海面却似乎不比一般。判官大人。 似乎有大队船团朝这边来了。汕头是谁的旗号？回大人，求的是后金国的旗号。后金国？木莲请来的援兵吗？他们来这做什么？大人，咱们他靠岸吗？火炮戒备，难妖你没有事先通知，带了这么多人，难保。 那当心！判官语音未落，只见远方船团突然闪过一阵火光，在轰隆声灌入众路众人耳中时，一瞬之间，地裂天崩。啊！我的脚，我的脚！尘土飞扬，烟窍弥漫，伴随着周遭人们的哀嚎声，判官方从惊愕之中意识到发生了何事。小心火炮！啊！ 大人，木莲大人他们么会朝咱们开炮，咱们该怎么办？冷静莫慌，那妖灵果然另有所谋，还联动的将商月和军械撤入内陆，咱们破他上岸，杀他们的措手不及。只有三格。 可以放这么多人，是不是？哼，都逃走了吗？我很苛刻，什么风度？小王乔来也不过是群贪生怕死、图且图求苟延残喘的鼠辈罢了。别大意，那个判官颇有本事，若不认真对付，咱们还是有功亏一篑的可能。 我等万事俱备，就如高耸入云不出母狼马红晓傲视天下，无人可以撼动。丰都早已化作上下雪水，又何惧之有？伯母，你尊主在何处？尊主行踪非我等所能过问。我等只要依令行事，尊主一定会在他认为该出场的时机现身。嘿，既是如此，给我说。 王爷可别忘了，莫杀了他，活着与我等还有用处。哼，本王理会了。全军听令，封锁沿岸，操，呃，招臣船只，别让那逆人溜了。大人，该怎么做？如此大军，单凭咱们肯定是胜不了的。沿岸也给封锁了，这样的消息根本出不去。我等寡不敌众，即便逃到了海上，是掩护，亦无生机。 如今咱们能做的只有负隅顽抗，等待帮主出关。大人，咱们莫不是要死在这了？咱们都是丰都的鬼，难道还怕死吗？如今贼人打了上来，难道你们要束手就缚，被毫无尊严的路屠屠戮？本官的答案很清楚，给本官听好，我等任务只有一个，誓死护卫帮主。 本官即便要死，也会多拉几个贼子一块陪葬。帮主保我一家老小平安，我只能在此辜负他？那个胖官大人和帮主和我们一块打贼的，咱们怕什么？不错，是死护卫帮主，我等便要让这贼认识到，想杀进我丰都之的，必然付出惨痛的代价。好。 那其实这个主线关卡进入这这个关卡之前呢，会有一个分支，一个是隐藏结局，一个是一般结局。那我们现在玩的是一般结局。那大叔我呢，两个结局都会录，所以不用担心，只要只是大家等我时间时间而已。OK。打打打，每天都打，你们他妈打不腻是吧？嗯，人很多。可 黄色小，只有一个人才是有点难打。 熊，嗯，这是什么？哦， <laughs> 这边有特殊道具啊！很贱呢，这个人。 因为那个，老子拿人奉，替人办事儿，你们别老找事儿，好不？哦，老子拿人奉，替人办事你们别老找事儿，好不？哦。 这些人很会跑。 <coughs> 现在杀！呀，有埋伏，有埋伏！王爷，林子里的侦察队遭到袭击，总算找到了吗？围起来！ 几？哦，这一个，然后我们用直线三格。 等下，有你休想！判官遭四大高手围攻，早已满身创创痍，手下亦都亦都伤亡殆尽，却犹自勉力支撑。赫所低送一声密咒，从后方掌劈腿绊，将他压了下去。你们这些贼子，要杀要剐，本官无所畏惧。杀你不？ 你本座是有大大的用处。哦，这张是本来就要输还是赢啊？我忘，我也不知道。佛母恭迎尊主大人。你，你是忘掉那愚蠢的阎罗王吧？接下来你要效力的就是本座了。无论你想做什么，你杀我弟兄无数，本官绝不会与你同流合污。 判官一口浓痰，毫无预警朝那老者脸上吐去，却只见光芒一闪，那口龙潭竟在中途不见去向。放肆！你道本官怕了你吗？有你，可惜可惜。若能继续保有理智，用处可以更大。但但看那老者缓缓掏出一把银针，一瞬之间迅速将针插入判官头顶。呜呜啊！ 几乎同一时间，石洞洞口的巨石崩裂，从中步出了一个高大身影。但看到人面色阴沉，浴袍、黄袍、玉冕，钢刀在手，却不是丰都帮主严丹真。什么意思啊？你们，你们对我丰都弟兄做了些什么？哈哈，可终于现身了，可惜已经太迟了。 只见判官面色狰狞，口齿不清，手咬巨战，一个劲儿地抽搐。可过不多时，他面色趋缓，抽搐也停了下来，就有如一尊雕像般一动也不动的跪在地上。站起来，就如同被触动什么机关一般。判官随着老者的声音站了起身。这个在前传大家都应该知道，就是有些人会被那个银针辟邪老人所控制。那那个银针呢？不知道是不是奎斯那边的技术给辟邪老人的。 哦，有趣！这这是什么机关？妙法，这是何等妙法？这便是尊主大人的力量。你愚昧之人卑躬屈膝，你迷惘之人俯首称臣。你是什么人？本官乃是丰都判官。但眼前的是何人？丰都帮主燕丹生。 杀了他！杀了他！杀了帮主！杀了严丹生！判官举起芦荟巨笔，一步步朝着严丹生走去。景之！严丹生放眼望去，荒岛林中尸横遍野，判判官落败受制。此刻岛上丰都余下的只有自己一人。是吗？竟放走到这步境地，一步错，步步错。妙！妙妙！ 阿力，快带着猴子走吧，我们要再次分别了。阿力撅起了幼猫，消失在林间。接下来就是你们了。我愿单身驰骋天下，建立丰都，为的是拨乱拨乱反正。善有善报，恶有恶报，令黎民百姓断尽一切罪业。老罗，我不知道你是何来历。 可你带着这批邪魔歪道，杀残杀我风度弟兄，你们便是要阎魔，便是阎魔要断的恶。上回是本座一时疏忽，阎罗王，这次可不会让你溜走。本座要让你成为一个服服帖帖的棋子。老头，若你以为阎魔海和那时云南一般没有半点长进，你可就大错特错了。

漂亮，小翠儿，今天就算是你长了四管，韭菜根都硬，也是逃不出我手掌心的。看来判官是一定会被打败的啊，因为那个战战力差太多了。看来这这里就是最后一站了。 打不赢吧，这么多人，然后还有辟邪老人，天哪！ 文某乃是朝廷命官，啷个可能跟那些土匪些同流合污啊？萤火虫烟敢与日月争辉，你我之间的差距就好比珠穆朗玛峰的山顶与山脚，一个在天，一个在地。嗯。 好了，看来这场是必输的。你看他连打三次，他第四次了。 所以依照《侠客风云传》前传的话的开场，阎王跟天龙教对打，那个时候阎王应该已经被辟邪老人给控制了，而其他人的话，应该是判官被控制。 那只剩我们的严单身而已。华山，这个真的是打不赢啊！ 有趣，当真有趣！瞧你垂死挣扎的模样，就和当年那女孩子一般。来啊，再让本座多享受一会儿！恐怕没办法了。 这个战力差太多了。 挂了。混账东西，就凭你们这些贱民也敢与小王作对！王爷，火炮增援已到。很好，有了这些从海龙王手中盗得的火炮，要拿下岛上的风都贼子是易如反掌。稳啊，继续啦！ 龟只能系草莽野夫啊！蹦蹦蹦！嘎啦嘎嘎！哇死啊！哦，有霸体。 吃什么药啊？嗯，我回回好多血哦。 没来，看一下那个叶诺的简介。万岁！ 放毒去。哦，就是说，因为我太快让胖官死掉了， <laughs> 所以这个剧情应该是，应该是本来会遇到的剧情，就我太快死了。 为止了吗？阎罗王，你也就如此而已。来吧，忘却一切，为本座效力的时候到了。老者自袖中抽出一把银针，慢条斯理地走向跪倒在地、满身创意的严端生。各位，抱歉啊，阎魔这不成器的大哥，只怕要先走一步。弟兄们，就拜托你们了。 严丹生周身忽忽力紫气萦绕，随着紫气越盛，严丹生面色化为酱紫，嘴角也开始不住渗出鲜血。你快拿住他！佛母鹤驼从旁抢上，但听得噼啪二声，两人皆给创出了强大气劲，给震了出去。老者不畏紫气气场，强运真气护体。 探手抓住严丹生喉头哦，应该是严丹生要自尽了，但是不要被他控制。呃呃呃，真气尽泄，阎罗王啊，你竟然自绝经脉！呃，你是本座的，你是本座的啊！可戳到你的痛处了，老妖怪，自个下地狱来寻阎魔吧！ 严丹生发出最后一股真力，一口混杂混杂了鲜血的唾沫，就这么不偏不倚溅在老者干枯的面颊上。你你呀！老者不死心地将银针插入严丹生头顶，然而严丹生已是毫无反应。此刻他真气散尽，却是双目圆睁，须眉剑术虽已逝去，仍旧凛然生威。哼哼，尊主。 将这尸身交与尸，就算做成傀儡，也要让他给本座动起来。是，阎罗王，你到你逃出了本座手掌心吗？没有那么容易。本座要将你从地狱拽回来，那你瞧瞧你手一手建立的丰都，如何在本座的手中与这可憎的武林一同灰飞烟灭？ 那豪杰最后的意志就就就此消失在无尽的狂暴和愤怒之中。剧本就如同神秘老者谋划那般发展，严大正和那风都成为老者的手下一名有力棋子。现在不远的未来，为他计划重要一桩一客。好，这个就是侠客的前传的结局了。嘿，还是这一场可以打赢啊？这一场应该打不赢吧？好吗？我们试试看好不好？我们试试看看能不能打赢？应该是打不赢的。 好，我们我们重新打了一次，然后这次我用修改器直接强迫把每每个人都打死，看一下剧情会怎么发展。哎呦哎呦，竟然可以打赢诶！严丹生和那老者拆了数数十余招，满身疮痍，此刻去准了一处破绽，钢刀毫不留情斩去。哼，呃，却料却。 谁料那老者细剑回防极快，当当数声偏斜了钢刀来势。便是在这这偏斜的一瞬，反是严大生露出了致命破绽。老者冷声一冷笑一声，细剑长驱直入。什么？树丛中飞出了一个黑白色的身影，往老者脸上扑去。老者一瞅一眼，细剑回转回转，一剑将来物斩回两段。阿力，阿力！ 无尽期无间期间，包住严丹生金身，他提得起钢刀，势若风虎，朝老者扑去。哼，还想故技重施吗？本座可不会再被你那下三滥的伎俩给愚弄。是时候结束了。老者身形一晃，轻巧避过这一掌，自后方掏出一把银针，双针分射两腿，却不料竟给无间气劲弹了开来。什么？呃 <laughs> 呃，你呵。 老者惊愕之间，看但看严丹生面目狰狞，左掌一抓，竟捉住他的脖颈，右手钢刀无情劈下。呃，尊主，看来本座是有些小瞧你了。只听嗖嗖数声，不过一瞬，严丹生臂膀、腿足、躯干各处要穴尽皆中针。严丹生两手一战，钢刀落下，松开了老者，跪倒在地。你这功夫虽然强横，却无法完全包裹全身隧道。 本座略施小计，一起施针，教你再也动弹不得。哼，能坚持这么久，也是归功于你冷静应对本座的剑怒，那我方才没事的理智，当能看清这几针的来路。刀斩气欲，绝不至于此。老者目光扫向刚才被他斩两段的尸体，冷笑了一声：“怎么？原来方才这畜生是你重要的事物吗？” 你，哈哈哈，太可笑了！不用担心，你很快就忘记一切，成为本座忠实的奴仆。老者举举起数针银针，葵花生气缠绕尖针尖，精准无比的刺入严丹生头顶。呃，阎幕，叶幕乃风都帮主，岂会看来还不够啊。 严丹生不住剧烈挣扎，面色逐渐转为酱紫。又听“嘎嘎”数声，老死将将再将数只银针刺入严丹生后脑，每个人皆是深入真尾。严丹生最后的大吼渐渐歇停，酱紫色完全侵袭他的面容，双眼呆滞而布满血丝。他垂了下头，不再叫喊。哎呦！ 原来打赢会这样子哦！哼，真主老者一个乱窗，险些摔倒，佛母及时抢上，扶住老者。好个阎罗王！方才那一握，若没有及时运上葵花真气护体，本座的琴骨也给他捏碎了。阎丹生，你听见了吗？哦，原来是被控制之后才变这样子的。天！ 姐，你要将木莲升为副帮主，今后他的谏言便是一切。其余头领势力不周，莫将他的的话当一回事。莫莲是副帮主，不错，属下一定会带领丰都走向辉煌。第一步便是击败旁居西北的天龙教。西北天龙教，击败天龙教。 看来本官的工作完成了，嗯，真是可折腾死小王有了尊主这一妙法，天下门派皆可为我等所用，我等势力必如怒江江水席卷武林。嗯， <laughs> 不用心急，本座这盘棋才正要开始。哦，后面两个结局是一样的，打输跟打赢这边动画都一样。 将在不远将来为他的计划献上重要的一步。哦，所以这边就马上接前传的。对，他手上握的是立昌龙的那个吗？头饰吗？ <laughs> 感觉很像啊。哦，OK，好，好，那这边如果在最后一战打败跟打赢的结结局，大概就是这样子啊，没什么，就是对话。 不太一样，但结结局是一样。接接回《侠客风云传前传》。好，那接下来呢？下一集我们会录制隐藏结局，大家都不希望看到阎罗变这样子吧？对不对？我们的徐大给我们的希望就在隐藏结局里面。OK，好，喜欢我们频道，欢迎到我频道左下方的图片按个订阅，欢迎到我右下方的订阅按钮把铃铛给打开，也欢迎到我粉丝页追踪最新的消息。谢谢大家支持收看喽，谢谢，拜拜。